Amaia Arroio profesional Klik ez, klik Klik, klik Betzuekin ikasteko aukera izatea Lasorra da Eta gainera nire gaixa baldin bada Barduan eta hobeto, ez? Baina, bueno, eh, plea Plea lantzera goi Azalpenak ditxu, iru gata Iru azalpentxo Bata, zer egin behar dugu plea garatzeko Bai? Beste bat, zer egiten dugu plean Eta zer da plea? Vale, orduan, definizio hori amaieran berriro berregituratzea espero dut. Bai. Zer behar dugu plea garatzeko? Normalean azten gara definizioak baina. Ah, buelta bat eman behar dutzat, bestela. E, bueno, ba, nire ustez, hau da, bueno, nire tesian garatzen ari nazen e, alor bat, eta, bueno, ba, ez basa doz, edo zin momentutan, altzao eskua, komenta, osa, sentiru libre, nire mozteko, bai? Orduan, nik ikusten dutena da, plea garatzeko lau, e, lau alor edo eremu eh, garatu behar ditugula. Bale? Orduan, alde batetik ditugu gaitasunak. Egisa da, eta hori da, bueno, e, evidentia destakin dola zena, begi, begibistakoa da, gaitasun digitala garatuta auki behar dugula plea garatzeko, edo plea gaitasun digitala garatzen dugula. Bai? Piskat, e, bin oranskotan gertatzen den gauza bada gaitasun digitala ez bakarrik e, erramintzak erabiltzea, bai? Osea, informazioa, komunikazioa, osea, atzo komentau maite komenta zituen, e, alor guztixak, bai? Baina, baina, pleak ez dau digitala bakarrik bere gain Pleak e, eskatzen duzku beste gaitasun bat bebai e, garatzia. Eta zer da, ikasteko gaitasuna. Bai? Zaskenian plean, ikusiko dugu poliki-poliki, baina plean itzen duguna da, ikasi, bai? Ez informatu, komunikatu hori da nebe bai, baina ikasi egiten dugu, orduan. Ikasten, ikasteko gaitasuna, behar beharrezkoa da pleari etekina ataratzeko, bai? Gaitasuna, eta bigarren alorra, da, nire ustez, jarrerak. E, iratxerekin, landu ditugu bai, olako sinesmenak eta jarrerak, e, urten die, Baina, bueno, ba, hemen be e, aipatutan eusan. Eta alde batetik, uste dut oso oso garrantzitsua dela plea garatzeko, aldaketen aurrean jarrera baikorra izatea. Zergatik aldaketen aurrean jarrera baikorra. Azken finean, e, biztigaren gizartia oso azkar aldatzen doie. Eta e, erabiltzen ditugun erramintzak eta ikasten dugun modua eta gauza asko, era bat aldatzen dira, atzo komentatzen zane. Gala urte bukatu nuen karrera eta hori sentitzen dut, bueno, ba, hori da e, plearen barruan e, lantzen den gauza bat, ez? Osa, edo eukibiko ginuken gauza bat. Osa, aldaketen aurrean jarrera baikorra. Osa, behitzat, bueno, ba, gai izango naz, poliki-poliki, garatuko ditut estrategiak aldatzen eta hobetzen joateko. Eta etengabe ikasten jarraitzeko motivazioa horrekin lotuta dago jarrera baikorra eta motivazioa, bueno, ez dago zabera, nire ustez, jarrera baikorra eukizeike, baina motibota egoteko beste zerbait behar da. Orduan, hori, be, plea, plea garatzeko ezinbestekua da. Osa, euki behar dugu motivazioa, intrinsekua, eh? kanpo motivazioa oso ondo de, diruz laguntzen botzue, ba, motibota gongo zare, edo eh, eskatzen botzue, motibota gongo zare, baina motivazio ona benetan barrukua da. Eta hori da, eh, plea garatzeko oso puntu garrantzitsua. Hau da, e, baliabide izango da lauretatik e, ba, pixkat ezagunena, ez? Plea garatzeko, ba, erramintxak ezagutu behar ditut. Eta maneiatzen jakin behar ditut. Ba, bai, ba, behar dugu eh, baliabide teknologikoak behar ditugu e, gure plea ba, ikasteko oso oso oso erabilgarrizak dielako gaur egun, sarean kriston informazioa doelako, nahiz eta jakin informazioa eta jakintza ez dala berdina. Baina, bueno, horrain uste dut danok heltzen garela. Hemen baldin bagaz behintzat horrekiko jarrera badokogu. E, egisa da azken aldi zan, e, plea batez irudik irudikatzen dugunean, e, itxen duguna da baliabide teknologikoak jarri. Eta nere ustez, plea baldin bada ikasteko e, modu bat, edo bentsat hori irudikatzeko modu bat, ba, baliabide ez teknologikoak be, plean barruan sartu biko lirak ez. ez? Nik pila bat ikasten dut nire familiaren gandik, nire lagunekin eta nire mutiakin ba, pila bat bai. Orduan, eh, ba, ba baliabide ez teknologiko horrek edo liburutegi bat, ojo, kuidau, existitzen diela, ez? Ba, askotan Wikipediara goi ez, ez dakiz zer, baina bueno, hor daz. Eta baliabidez teknologikoak be, euren garrantzisa daukietan. Nik hemendik ba, bueno, ba, hori azpimarratu nahiko neuke. Eta azkenengo atala, izango lehizateke ikas ikuspegia, edo eskuntzaren ikuspegia. Azkenian, e, eh, lehenko iratxekin behurten da e, eh, konstruktibismo apur bat, eta nik uste plea garatzeko, edo ondo garatzeko, edo probetsu bat garatzeko, edo pixkat oso, ez dakit esan, mm, bere pisu guztiarekin aprobetsatzeko, e, eh, ondo ulertu behar ditugula, konstruktibismoa guk eraikitzen dugulako gure jakintza, ikasdieko bai, baina bueno, pixkat irakasleen puntutik gariko naz e, eh, momentu honetan. Eta gero konektibismoa. Konektibismoa da eskuntza teoria bat, pixkat gure dauena erantzutia gaur egungo e, ba, egoera edo gizarte digitalari, ez? Eta George Siemensek, e, bueno, 2000 inguruan proposatu zauen, artikulu baten, eta esaten dauena da, bueno, ikastia gaur egun aldatu indala. Osa, ja ez informazioa, da oso oso evidentzia da, eh? ez informazioa eukitzia, do, jakintza hemen barruan eukitzia, baizik eta gai izatia, konexioak itzeko, bai informazioaren artia, bai pertsonen artian, eta konexio horrek benetan die ikasten laguntzen duzkuena, gutxi gora bera, hola, simple esan da, bai. Hortan, bueno, ba, memoria jartzen dago pixkat kolokan, zertarako behar ditugu datuak Eh, gogoraztia, ba, klik baten baldin baduzko gu guztiak, piskat, hortik doi, ez? Orduan, plea e, ondo garatzeko, ba, ulertu behar dugu alde batetik guk ere ikitzen dugula gure jakintza, ba, pertsonekin, erramintxekin, liburuekin, baliabideekin, eta bestalde ulertu behar dugu e, hor ikast, ikastia azkenian dela konexioak itxia, eta konexio horrek itxen dugunean ba, sortzen dela benetako ikaskuntza. Hori oso, ez dakit, oso, nire ustez oso, oso findu beharreko gauza bada, ondu lertu behar da, baina nik uste dut oso oso interesgarri dela. Eta gero, pleak bebai, itxen dagoena da, nire ustez, e, jarri pixkat e, indarra emun edo azpimarratu, hezkuntza ez formala eta informalak daukun garrantzisa, daukien garrantzisa, ez? Ezkenean, formalian eh, ikasten duguna, karrera baten, master baten, eskolan ikasten duguna ondo dau, baina hortik kanpo e, eh, jendiarekin komunikatzen eta konexio horrietan ikasten duguna ba, oso oso baliagarria da. Eta pleak hori e, ba bizkat begi bistan izten duzku. ez? Eta nik uste dut ba, ba garatzeko beti zentratzen garela baliabideetan, baina e, ba, pentsatzen badugu plea dala e, ikasteko erramintza bat edo ikaste ikaskuntzaren e, ikuspegi bat, ba, zabaldu egin behar dugu, eta hiru gauza horrek kontuan hartu. Horraino, zer behar dugun, baina, bueno, zer reitzen dugu plean, zer reitzen dugu. Bueno, behin, plean informatu egiten gara, informazioa jasotzen dugu, bai? E, hor jarri egunkari batzuk, ba, be plean parte izan da nik ez dut egunkarisa erosten, baina igual zuetako batzuk bai, eta hori nere ustez be, plean parte da. Hai? Komunikatu itxen gare, plean. Adibidez, zare sozialak e, erabiltzen ditugunean, nik adibidez josikin, oza, sea, egunero ez gara biltzen, baina zarian e, eh, egunero gauz, ez, konektauta. Eta komunikazio horretan asko ikasten dugu. Eta adibidez, ba, Twitter horretarako herramienta oso potentia da. Arazoa konpontzen ditugu. Nola da hori? Ba, bueno, gure elementuak erabilita, nik ustot arazoa konpontzeko gai izaten garela. Adibidez tonto jarreko zuen. E, aurreko baten, kuadriakuekin, e, bari, kafetxo bat hartzen, sortu zen, e, egoafrikako, <clears throat> egoafrikako iriburua zein zen, galdera, ez? Tanik, Johannesburgo, ez? Eta bai, Johannesburgo, seguro, ba, ez, ba, bai, bastak izan. Bueno, atara ginen Wikipedia, eta, bueno, ba, horri esker nidakit, Ego Afrikak daukola hiru hiriburu. Bata administratiboa, bestia legala, eta bestia ez dugu goratzen. Orduan, bueno, oza, adibide tonto bada, da, baina gisa da, ba, ba, bizitzako momentu batzutan, teknologiare esker, edo informazio iturri, beste informazio iturri batzuei esker, ba, arazo batzuk, edo behintzat, egoera batzuen aurrian, irten bidea topau aldogula. Eta hori, ba, bueno, errealitate da, gaur egun, sorionez. Zerra egiten dugu be bai, dugu, sortu. Eta hau da, bueno, kriston e, eh, aldak eta egon da hemen. Oin eskare, ez dugu hitzen bakarrik e, kontsumitu. Sortu egiten dugu, ekoiz gare, ez? Prosumer erdera esaten da moduan. Orduan, e, ba, sorrera honek emuten duzku gure jakintza areagotzeko edo handitzeko e, estrategia edo bentsat e, baliabideak. Ze, ez dakit entzun osoen, baina nire ustez, oindala gutxe entzun baina oso oso interesgarria da, learning by teaching. Eta, eta nik uste dut hori, bentsat, irakasle ibilizarienok e, sentiruko zinutela, zuek jartzesarien ean e, gai bati buruz ikertzen eta pixkate ikaslei e, gauzak bilatzen eta konexioak itxen eta doni, bapatean bapatian esatu zu, ostras, nik oni buruz ikasi dut, ez? Orduan, sorkuntza lanak be, badia ikasteko, ikasteko baliabide bat. Eta gero identitatea sortzen dugu. Gure plean, komunikatzen garenean, sarian batez be, e, oza, zeharka, identitatea sortzen dugu. Profil bat gunean, edo zerbait esaten dugunean, komentario bat itxen dugunean, gure, guri buruz, irudi bat ematen ari gara. Eta gainera, ez gu bakarrik, oza, besteok be, guri buruz esaten dauiena, gure identitatea sortzean prozesua da. Orduan, nahi eta nahi ez, identitate digitala badaukogu, e, kalian identitate badaukogu moduan, ze bizitza digitala, bizitza erreala da. Osa, lehen zan, bizitza digitala, bizitza analogikoa ez, baina oin dana bat da, lehen abatarrak erabiltzen ziren, ez? Osa, nik bentsat ez nagoen jartzen, edo, e, ez izenak, ez izenak, ez, garai baten. Eta, oin ez, oin interneten zure argazkia jartzen duzu, zure izena, eta identifikatu itxezare, orduan, identitatea sortu du. Orduan, hemen, dutena pizkat bueno, hau ideia batzuk, da ez dana, baina, ideia batzuk hartu dutza David Zalbarezi. Ze, David Zalbarez, e, eh, ez dakit ezagutuko dozuen, bali da Twitterren eta sarian, oso oso pertsona potentia da, oso pertsona jatorra gainera, grana ino, <laughs> eta, eta bueno, berai, berai hartu dutzat ideia batzuk. Azkenean, hemen e, gure izan dut pixkat ditxiko mereduarekin e, korrelazio bat itxia, ez? Informatitzen gara, komunikatitzen gara, arazoak konpontzen ditugu, sortu, edukia sortzen dugu, eta identitatea sortu eraiki egiten dugu, ez? Eta, bueno, ba, nik uste dut korrelazioa zuzena dala, ez? Ditxiko mereduarekin. Eta horregatik, badaz beste eredu batzuk, eta nik uste dut aztertzekoa diela, baina, baina, bueno, Egisa da honek emuten dozkula ikuspegi bat, ba nahiko nahiko argisa, eh? Pleari dago kisonez. Eta azkenian, zer ritxon dugu? Ba, ikasi, ikasi, eta ikasteko eh, estrategia bat, eh, eh, ikasteko ikuspegi bat, ez? Eta hortara doie, piskat, urrengo, zera, etze arraio da plea, ez? Nik usten hauen erramintza multzo bat zala edo piskat, zer da, Bueno, ba, hemen aipatu behar dutzu, et, e, Jordi Adel eta Linda Kastaineda, die, bueno, ba, e, Balentziako eta Murtziako Unibertsiadeko bi irakasle, eta, bueno, egisa da, e, plearen kontzeptua, e, 2000 lau inguruan uste e, agertu zala, eta esan kontzeptu teknologiko bat. Esan kontzeptu puramente teknologiko. Bai? Baina, bueno, poliki-poliki, e, joan da aurrera, eta eta ikuspegia bihurtu da teknopedagogikoa. Bai? Eta da pizkat iratxek e, e, azaldu ditzun gauzekin eh, lotura itxin dauen ikuspegia edo. Eta eurek, erderaz dago, baina bueno, euskeratu dut, ez, e, pertsona bakoitzak ikasteko sarritan erabetzen dituen tresna, informazio iturri, konexio eta jarduera multzoa. Hori da eurek esaten da biena. Bai? Eta nik uste, bueno, literaturan behintzat bihurtu da pizkat erreferente definizio hau. Bai? Hemen nik bi gauza azpimarratu nahi ditut. Alde batetik, bakoitzak, bakoitzak. Ordan, gauza pertsonala da, ez? Personal esaten da, ja geixau izenak esaten dau personal, baina e, pertsonala izatiak, nik uste dut e, merezi dauela bizkat gogo eta itxia. Orduan, itzen e, e, gure pleari buruz ausnertzen dagunean, eh pentsatu behar dugu, guria dala eta ondokuak, eta nik ez dugula ple berdin jaukiko. Ez berdin ikasten, eta ez baliabide berdinak erabiltzen. Baina hori ez da txarra, ez da ez obia, ez txarraua. Osa da niria eta nikola ikasten dut, ez? Eta gero ikasteko, hori da azpimarratu behar dana, kontzeptu honetan. Ikaskuntzaren ikuspegioa dela, bagabiz pixkate eh, errepikatzen, bai? Eta azkenik, e, pixkat hau, eta nik hau eh, pixkat, egin behar dut azpimarratu, ez? Beti tresnetan, tresnetan e, zentratzen gara, ez? Baina hemen, e, zean eh, definizioan, agertzen die tresnak, agertzen die informazio iturriak, agertzen die konexioak, hau izan daiteke pertsonekin, bai? Eta jarduerak. Ordan ez da bakarrik tresnak. Ose, askotan, tresnaz betetzen dugu gure plea, baina utxik da, ez badugu tresna horiekin konexiorik eitzen, ez badugu tresna horiekin e, jarduera ikitzen. Ez dauka zentzurik. Bai, ulertzen da? Bai. Bueno, orduan, oraino nire txapa, eh? Klik ez, klik, klik